Cześć, witajcie w więzieniu. Dziś krótka recenzja Prison Simulator. Muszę wam powiedzieć, że gra jest zaskakująco dobra. Przynajmniej w moim odczuciu. Najbardziej czaderskim i zasługującym na pochwałę elementem gry jest kreator więźniów. Jest on naprawdę bardzo rozbudowany. I muszę powiedzieć, że przypadł mi on cholernie do gustu. Pomimo tego, że nie korzystałem jeszcze z dobrodziejstw kreatora więźniów, więźniów, to niezmiernie podoba mi się to, że można stworzyć własnego osadzonego oraz jego biografię. Na wybór randomowych osadzonych zdecydowałem się z prostych powodów, aby przetestować jak najszybciej to, co ma nam do zaoferowania. Na pochwałę zasługuje również to, że ma dość sporo poziomów trudności do wyboru, bo jest ich aż pięć. Oczywiście na razie nie wiem jaka jest ich jakość zbalansowania, ponieważ gram na poziomie domyślnym, ale wszystko z czasem się okaże. Fajne jest również to, że gra posiada dwa tryby rozgrywki, sandboxowy oraz fabularny. Chociaż w przypadku tej gry trudno tutaj mówić o jakiejś fabule, są to raczej wstawki fabularne. A cała koncepcja tej gry opiera się głównie o wykonywanie questów, które są nieco powtarzalne. Jednak jednak w tego typu grach nie jest to zbyt duży problem, a jest to wręcz nawet zaleta. Fajnym rozwiązaniem moim zdaniem jest to, że możemy nazwać swoje więzienie oraz rywalizować z innymi więzieniami w top rankingu, zaś czym pozycja naszej placówki w rankingu jest wyższa, tym dostajemy wyższe dofinansowanie. Z tych ważniejszych i ciekawszych rzeczy podoba mi się jeszcze to, że dostaliśmy możliwość rozwijania naszego bohatera za pomocą drzewka rozwoju stylu. Co prawda jest ono bardzo ubogie, ale stanowi ciekawy element gry i jest super dodatkiem. Bardzo ciekawą opcją, która mi się niezmiernie spodobała jest też system reputacji. I o co w tym chodzi nie będę zbytnio tłumaczył, bo to chyba wiadomo, prawda? Ogólnie powiem tyle, że warto mieć wysoki wskaźnik reputacji wśród więźniów i kolegów z pracy. To co w grze mi się jeszcze niezmiernie spodobało to możliwość dokupywania wyposażenia wyposażenia dla naszego protagonisty oraz ulepszania naszej placówki. Na pochwałę zasługuje również dość spora ilość aktywności pobocznych oraz minigierek, które całkiem nieźle urozmaicają rozgrywkę. Do plusów gry mogę zaliczyć jeszcze to, że jest ona naprawdę w bardzo dobrej cenie, no więc w takim razie co mi się w tej grze nie podoba? Nie podoba mi się to, że grafika jest dość drewniana i przestarzała oraz to, że nie mamy kreatora dla naszego głównego naszego protagonisty. No i to są wady, które dostrzegłem i mnie osobiście bardzo przeszkadzają. To teraz zmierzając do końca tego odcinka, czy poleciłbym ci tą grę? Jeżeli jesteś fanem symulatorów, to z pewnością będziesz się dobrze przy niej bawił. I tak, poleciłbym ci tą grę z czystym sumieniem. W tym odcinku to na tyle, do usłyszenia już niebawem. Jeśli materiał był dla ciebie pomocny lub ci się spodobał, nie zapomnij wesprzeć mojego kanału. Sub subskrypcją, łapką w górę oraz komentarzem.